Sintje, niet trappen, niet trappen. Niet trappen. Hé, hey. hé. Hey. Oh, Masha. Kijk eens, Masha. Oh, Masha. Hé. Hey. Je wil er nog één. Ik zie het. Hé, hey, Masha. Die gaat één keer naar binnen. Sintje. Ik heb nog los loof. Hé, hey, Masha. Masha. Masha. Hé, hey, Masha. Kijk eens, Masha. Kijk eens, Masha. Kom maar. Je mag maar helemaal, Masha. Hé. Hey. Oh, laat je hem vallen, Masha. Hé. Hey. Wat een getrap. Deze is van Masha natuurlijk. Hé hey, Masha. Kom maar. Je staat een beetje eng, Masha. Hey. Oh, Masha. Hé, hey, Masha. Oh, Masha. Hé, hey, Masha. Sintje.